Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie allemaal? Ehm, ik wil jullie vandaag even meedelen dat ehm, ik mijn passie voor het lezen terug heb hervonden. Vroeger eh, las ik heel erg veel, maar eh, de laatste tijd eh, was dat hard geminderd. Maar onlangs heb ik dus weer een, prachtige boekenserie gevonden van de schrijfster Sarah J. Maas. En de boekenreeks noemt De Glazen Droom. Het is echt wel mijn ding. Eh, ik blijf er maar in lezen. Dus eh, ik ben wel heel erg blij dat ik mijn passie voor het lezen terug heb gevonden. Het is, eh, ja, het is echt een heel erg goed boek. En er zijn ook meerdere boeken van deze serie, van deze boekenserie. Dus dit is het eerste deel. <laughs> ik kan maar niet stoppen met het te lezen. Ik vind het zo goed. Dus ik ben ook heel erg benieuwd naar de volgende delen van deze serie. Ik zal even de achterkant voorlezen uh, aan jullie waar het over gaat. Dit is trouwens een foto eh, van de schrijfster. mm. <laughs> Uh, eh, Selenas Sardodin is een 18-jarige sluipmoordenaar in het Koninkrijk Adarlan, een corrupt land met een tyrannieke heerser. Na een jaar gevangenschap wordt haar vrijheid beloofd, mits ze een toernooi wint en zo de nieuwe kampioen van de koning wordt. De Glazen Troon-serie volgt Silene als onverwacht bondgenootschap besluit, verstrikt raakt in samenzweringen, vecht en steeds meer geheim ontrafelt over het koninkrijk. Maar de ontdekkingen die ze doet over zichzelf zijn misschien nog wat schokkender. Dus ja, echt wel eh, heel erg uh, spannend en goed. Dus eh, ja, dit wil ik nog even meedelen aan jullie vandaag. <laughs> Dus, eh, ik wens jullie allemaal nog eh, een hele fijne avond en heel erg veel liefs van mij.